系我哋啊！大家好，我系九龙玩书中学团副团长方文杰。大家好，我系九龙玩书中学团副团长吴景龙。咁我哋中学团啦，今次喺 Andy Concert 入面玩嘅第一首歌就系《男儿当自强》。我哋玩嘅第二首歌就系喺 m u s i c f e s a l v a l 度玩嘅《翻新的日子》。假如大家想睇咁精彩嘅编节目嘅话，就记住嚟我哋九龙玩书中学团嘅 Genesis。月八号约定你。